Indonesia tergolong negara yang memiliki kekuatan militer yang tangguh. Indonesia juga memiliki alat utama sistem senjata atau alutsista yang canggih, dan sebagian merupakan karya anak bangsa. Salah satunya adalah kendaraan taktis. Indonesia memiliki banyak rantis yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bahkan rantis produksi PT Pindad Indonesia yang berlokasi di Bandung sudah diekspor ke berbagai negara. Berikut adalah 5 kendaraan taktis atau rantis buatan Indonesia. Panzer Anoa Sesuai dengan namanya, rantis yang satu ini dirancang oleh PT Pindad Indonesia. Rantis Anoa tercatat sebagai rantis amfibi pertama yang dibuat di Indonesia, hampir mirip dengan rantis PAB buatan Perancis. Pindad Anoa memiliki bobot 14 ton dalam menopang performanya, mengandalkan mesin buatan Renault MIDR 062045 berkonfigurasi 6 silinder segaris dengan turbo yang mampu menghasilkan 320 tenaga kuda. Rantis Anoa memiliki kecepatan maksimum 90 km per jam, dan jarak tempuh 600 km. Soal ketahanan, rantis ini dilengkapi dengan baja, yang memenuhi standar level yang tahan peluru berkaliber 5,56 dan 7,62 mm. Komodo ULV 1000 Rantis yang satu ini dibuat oleh PT Vin Komodo bersama Dislitbang TNI AD, dengan mengadopsi desain Bugi KIT 250 AT. Namun, fiturnya telah ditingkatkan. Komodo ULV 1000 hadir, dengan mengusung konfigurasi 4 kursi, menggunakan rangka tubular, Rantis yang didesain sebagai kendaraan pengintai ini memiliki panjang total 3.350 mm dan lebar 1.760 mm. Rantis ini, menggunakan mesin 4 taks berkapasitas 975 cc, dan menggunakan teknologi full injection dengan transmisi CVT, kecepatannya mampu mencapai 100 km per jam. P6 ATAV P6 ATAV merupakan rantis buatan PT Sentra Surya Eka Jaya, yang memiliki pabrik di daerah Tangerang. Rantis ini telah dipesan oleh Kopassus atau Komando Pasukan Khusus sebanyak 18 unit. Untuk menambah kemampuan off-roadnya, rantis ini menggunakan suspensi independen dan dilengkapi dengan winch untuk menarik rantis, apabila terjebak di medan sulit. P6 ATAP juga dilengkapi berbagai dudukan untuk senjata yang terletak di atap dan bagian samping mobil. Pemicunya sendiri, ditenagai mesin turbo diesel 4 silinder 2,3 liter, dengan tenaga 142 tenaga kuda. Mesin ini diklaim mampu melaju, hingga kecepatan maksimum 120 km per jam dengan kapasitas tangki 120 liter, P6 ATAV diklaim mampu melaju sejauh 500 km. Bima M31 Bima M31 yang dibuat oleh PT Cakra Tunggal Dharma. Bima M31 merupakan rantis yang berbasis dari pickup Ford Ranger. Mobil ini memiliki wheelbase sepanjang 2930 mm dengan dimensi lebar 2 meter, panjang 4,5 meter, dan tinggi 1,65 meter dengan bobot 1,5 ton. Bima M31 juga dilengkapi ban bedlock 16 inci untuk berkemampuan off-road. Ditenagai mesin Ford Durator TDCi, dengan 16 katup berkapasitas 2,2 liter, bertenaga 150 tenaga kuda, dan torsi 375. Bima M31 diklaim dapat melaju hingga 170 km per jam. Selain versi tubular, Bima M31 juga ditawarkan dengan varian berpintu dan atap kanvas, bahkan pabrikan juga memberikan opsi pemasangan air kondisioner. Yang terakhir adalah Pindad Mau merupakan rantis ringan 4x4 yang juga diproduksi oleh PT Pindad, yang ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat, serta jelajah segala medan. Pindad Maung, memiliki transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Untuk kecepatannya, mampu melesat hingga 120 km per jam. Pindad Maung, Dapat dilengkapi dengan raket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker serta perlengkapan lainnya. Dan yang paling menarik adalah rantis ini juga hadir dalam varian sipil. Itulah tadi 5 macam kendaraan taktis atau alutsista buatan Indonesia. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.